аға соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағдайы қиындап кетті азық түлікпен күнделікті тұтынатын тауарлар да қымбаттап жатыр оңтүстік пен батыста қуаңшылық болып мал қырылып жатыр Оның арты неге апарып соғуы мүмкін енді мынау әлеуметтік желіде белсенді азаматтар өздерінің парақшасына салып жатыр WhatsApp арқылы тарап жатыр оның үстіне мына мемлекеттің 31 ші каналынан көріп жатырмыз иә мына қуаңшылыққа байланысты э, мал қырылып жатыр маңғыстау облысында қызылорда облысында атырау облысында мына түркістан облысында түркістан облысында енді э, жалпы қуаңшылық деуге болмайды ол жерде егістік ә, жер шамалы ә, мал бағатын жер азайған сондықтан билік ешқандай шара қолданбағаннан ана облыс басшылары ол жерде малды ең бірінші рет менің көрген бірінші көрдім қағазбенен жемдеп жатыр қағазды турап астауға салып соныменен ә, аман сау алып қаламыз деп ә, малды ә, жем ретінде беріп жатыр малдарға ал енді мына павлодар облысының мына отыз бірінші каналда көрсетті бұл жерде ә, мынау шенеуніктер тендерді алады екен содан кейін химикат сатып алмайды анау әлгі самолеттің ә, нелеріне емкистарына суды құяды дағы сонымен шашқан болады бір екі рет трактордың емкистарына суды құйып шашқан болады ал бірақ ешқандай ешқандай химикат жоқ сондықтан шіркей маса сона көтеріліп малды жеп ол жерде малдар өліп жатыр қырылып жатыр ал енді бұл деген қандай ә, уголовный кодекстің заңына жатыр. соны қолдану керек қой не прокуратура не істеп отыр бізде неге олар жұмыс істемейді неге тексермейді мынау коррупция әбден жайлап кеткен мемлекет құрдымға кетеді біз қазір құрдымға кетудің алдында тұрмыз неге десеңіз ана жоғарыда отырғанды ә, төменгі отырған тыңдамайды төменгі төменде отырғанды жоғары естімейді ә, біріне бірі тексеру деген ә, жұмысты жүргізбейді сондықтан мінекей осындай қалға, халықты малды алып келдік енді олар егер ә, тарихты білетін болса егер халыққа жаны ашитын болса бірнеше ғасыр бойы біздің көшпенді халық ертеде осыдан екі үш ғасыр бұрын бір біріне амандасқанда айтады мал жаның аман ба дейді малы аман болса халықтың жаны да аман болады ал егер малы қырылатын болса онда ә, халықтағы ашаршылықтан өле бастайды ал енді кешегі құрдымға кеткен совет үкіметі кезінде біз сол ә, үкіметте істеген кезде күнделікті бақылап отырасыз. байқауға алып мынау қосалқы қор деген бар ол қосалқы қор деген осындай қуаншылық болған кезде ашаршылық басталмай тұрып ә, сол жергілікті жерге жеткізетін менен пойызбенен жіберетін ә, шөпті жемді ал енді қазір ешкім ешқандай жауапкершілік мойнына алмайды қосалқы қор деген жоқ егер қосалқы қор болатын болса онда ешқандай барыптың ешкімнің көмек керегі жоқ бір звонок эшелон кетті эшелон барып жеткеннен кейін айтады мінекей жетті э, мал қазір ә, түзеліп жатыр енді тағы да біраз көмек болатын болса мына қуаншылықтың зардабынан шығып кетеміз деп жергілікті жер мәлімет беретін ал енді қосалқы қор болмағандықтан кейін жауапкершілік болмағандықтан кейін коррупция жайлағаннан кейін мал қырылып жатыр ал енді айналып келіп азық түліктің бағасына келейік азық түліктің бағасы ә, қымбаттауы ол тағы да үкіметтің кінәсі мынау жергілікті жердегі шенеуніктердің кінәсі неге десеңіз егер ә, олар дұрыстап жоспарлайтын болса тағы менің айтатын қосалқы қорда бізде жаңағы ә, үлкен үлкен ә, мынау ә, қоймаларда қосалқы қорға байланысты тамақ азық түлік болу керек ал егер азая бастаған кезде оны соңынан алып шығарып мына халыққа егер сататын болса мұнда бағасы көтерілмес еді екінші сұрақ бізде өздерінше мынау қырғыздарды менсінбей біз қырғыздарды үйретеміз бір қырғыздарды жөндейміз онда неге демократия дамиды біздің халық оны көріп отыр демократия деген бізге керегі жоқ демократия болмау үшін қырғыздарды біз ә, жөнге келтіреміз деп мына шекарада кедергі жасайды ол арадан қырғыздың өндірген артық азық түлік тамақтары бері қарай өтпейді ал енді өзбекстан өзбекстаннан да өткізбей жатыр мынау жергілікті азаматтардың айтуы бойынша ә, мына шекарада кеден ұйымдары кедергі жасап жатыр ал егер халыққа жанашыр үкімет болатын болса ай астарында бәрінің самолет вертолет ә, керек болса қай жерге жетейін, сол жерге ұшады э, неге мына қырғызстанға барып келмейді үкімет мүшелері бар емес пе келіссөз неге жүргізбейді бағасын неге дұрыстап қоймайды ол кредит бола ма ол тура төлей ма қаржыны оған біздің финансымыз бар Банкерлерді бірге ала бар үлкен үлкен банктер бар ақшасын қолма қол төлеп береді әкеледі қоймаға сал қоймаға салғаннан кейін біздің ә, бизнесмендерге ә, егер дұрыс бағамен беретін болса олар халыққа сол дұрыс бағаменен ә, сатады сол кезде ә, халық былай қиналмайды ал енді ауыл шаруашылық министерствосын алып қарайық ауыл шаруашылық министерствосы ешқандай жұмыс жасап отырған жоқ ана министрді бүгін орнынан алып ә, оны жауап кершілікке тарту керек оны мына малдың қырылғаны үшін малдың қырылғаны үшін соттың алдында жауап берсін оны халық көрсін ешқашан ешқандай шенеулік ә, кабинетінде отырып ештеңе істемей тығылып отырып халықты осындай қиыншылыққа әкелмесін бұдан былай қарай енді мал қырылды деген не деген сұмдық мен соңғы ғасырда аштан малдың қырылғанын бірінші рет естіп отыр бұл бастамасы ғана енді ә, бұның зардабы ертең жиырма екінші жылға көшеді жиырма үшінші жылға көшеді соны ойламай ма неге бір күндік өмірменен ә, өмір сүреді қайта айналып келеді тез арада жұмыс істей азаматты қойып ана сапархан омаров деген министрді жауапқа тартып абақтыға жабу керек осы үшін бұл не деген бассыздық ал егер алып қарайтын болса ә, шал кемпір көшеге шығатын болса митингтен олардың қолын қайырып абақтыға жабады мынау активистердің барлықтерін түрмеден өткізді 15 күн 20 күн 5 күн отырып шықты барлығы бірақ билік ойламасын осыменен бәрін тоқтаттық енді бұлар үйлерінде отырып аштан ашып өле береді деп шығады әлі активистер шығады белсенділер шығады оны тоқтату бір ақ жолы бар ол демократия болу керек демократия орнайтын болса дұрыс заңдарды билік қабылдайтын болса сонда ғана тоқтайды ал егер осы жұмыстарды жасамайтын болса халық ә, бәрібір билікті кетіреді әрбір сайлауға алып келеді халық оны ұмытпасын билік құлағын тазаласын біздің айтқанымызды естісін егер оны естімейтін болса ертең қиын жағдайға өздері түседі енді тағы қандай сұрағың бар енді дат қазетіне шыққан саясаткер барлық меңдігазиевтің сұхбатын оқыдыңыз ба сол сұхбат туралы пікіріңіз қандай мен ол барлық мен газиевті бұлай жақын білмеймін көрген азаматым емес сөйлескен азаматым емес бірақ осы соңғы екі жылдың ішінде ол азамат қоғамға үлкен көмек көрсетті көрсетті жатыр ол жағынан ол саяси ерлік көптігін жазықсыз жазаланған адамдардың анау штрафтарын төледі өзінің қаржысынан ол былай деп қолына берген жоқ біздің азаматтар оған қандай адам жаза, жазаланды сол адамға сол азаматтар арқылы қаржысын беріп оларды қиындықтан құтқарып жатыр олардың жанұяларына да көмектесіп жатыр ол ал енді сондай азаматты қудалап қатты қинап жарайды енді мұн жерде қудалағаннан кейін ол америкаға өтіп кеткен шығар болсын америкада семьясыменен өзінің айтатынын айтсын көмек жасайтын болса армандарай көмік көмектессін ал неге туған туыстарының барлықтерін қоғындап абақтыға жауып жатыр Ана үлкен ағасы бекежан деген ауыратын адам екен сырқат адам екен оны оралдың оралдың түрмесінен апарып атыраудың түрмесіне жапты бұл не деген сұмдық біз қайтадан 37 жылға оралып келдік пе ал енді мына биліктің істеп жатқан ә, қарайтын болсақ оралдық біз одан да жаман ә, варианттарды бұлар жасауы мүмкін ол кезде бір облыстан екінші облысқа апарып жазалаған жоқ а неге туған туыстардың барлықтерін ә, жатыр сол ана бекежанның балаларын қудалап жатыр бұл не деген сұмдық бұл қай заманда болып едік қай уақытта біз өмір сүріп жатырмыз Сонда тоқтату керек бұны бұның аяғы міне орал облысында белсенділер жеткілікті жанашырлар жеткілікті сол семьяға олар мінекей шеруге шығып жатыр шындықты айтып жатыр осыны құлақ аспай ма осыны тыңдамай ма билік тоқтатпай ма жарайды енді ә, биліктің құрғызын егер барлық ғази, қылмыскер болатын болса қай жерде тұрбады сол жерге жазып бер барлық тексерсін кінәлі болса елге қайтарсын ал енді мына туған туыстарының бәрін жаппай ә, абақтыға жауып ә, күні түні қол сүргін жасағаны ол дұрыс емес осыны тоқтату керек ал енді барлық жайлы айтатыным мен ол саяси ерлік жасады ер азамат екен халыққа жан ашиды екен халықтың жанашырының біреуі екен ал енді барлықтың айтқан басқа <coughs> мәлімдемелерінің барлықтарын оқып отырмын мен Э, ол үшін енді кішкене тереңірек э, байқау керек э, қоғам мәселелері не деп айтады сарапшылар не деп айтады қандай тұжырымға келеді ол жерде көп сұрақ айтатын сұрақ көп әлеуметтік желіге шығып ә, пікір айтатын сұрақтар көп оны кейінірек мен өзім айтып беремін егер уақытым болатын болса сосын мені тауып ал да сұра жақсы енді бүгінгі халықты елеңдетіп қинап отырған сұрақтың бірі қытайдың қазақстанға жасап отырған экспансиясы қытайдың экспансиясын қандай жолмен тоқтатуға болады <coughs> қытайдың экспансиясын ә, тез арада тоқтату керек неге біз ә, саңырау сақау болып қалдық әлі миымызға зақым келді ме біз неге ә, мына биліктің ойына келгенін істегенін кешіріп күтіп диванымызда жатырмыз тұру керек диваннан шеруге шығу керек миллиондаған адам шығу керек егер бүгін шықпаса ертең қытайға құл боламыз ұлдарымыз құл болады қыздарымыз күң болады соны тосып отырмыз ба біз айтып жатырмыз ғой қақсап күнде айтып жатырмыз бірнеше рет митинг ұйымдастырдық иә жанашыр белсенділер келді рахмет оларға ал бірақ көптеген азаматтар әлі күнге кейін дивандарында жатыр сұлап қанша жатуға болады мынау елу алты завод мен ана жолы айттым митингіде оның бағасы мүмкін екі үш миллиард болар ал енді бізге қазір жиырма жеті миллиард долларды мойнымызға ілейін деп отыр 156 миллиард доллар қарызымыз бар соның үстіне қытай тағы да мойнымызға 30 миллиардқа жақын қаржыны іледі ол бір жылғы республиканың бюджеті қашан шыдап отырамыз енді ал енді дүние жүзінде жоқ кендерде бүгін алтыны бар вольфрамы бар ураны бар барлығын тиынға сатып алып қытай қазір э, экскаваторларын әкеліп қазуды бастап кетті ол біздің келешек ұрпаққа керек емес пе егер бүгінгі билікке керек болмайтын болса э, ұрпақ жалғасады ғой егер бүгінгі билік құрдымға кететін болса біз де кетерміз бірақ балаларымыз қалады ғой немерелеріміз қалады ғой халық қалады ғой ойламаймын осыны шығу керек шеруге тоқтату керек республика болып шығу керек сауал қою керек сұрақ қою керек жауап берсін егер үкімет дұрыс жұмыс істеп жататын болса шықсын үкіметтің басшысы мамин мырза оның орынбасарлары анау көптеген министрлер көптеген әкімдер топ тобымен жүр шықсын да қайтсын мүмкін біз түсінбей жатқан шығармыз ал олар есіктерін жауып алып сол ә, салқын кабинетте отыр кондиционерін қосып қойып а қытай келіп қазір кіріп жатыр кіріп жатыр санын ешкім білмейді сапасын да ешкім білмейді қанша қаржы құйып жатқанын ешкім білмейді жерді де алып жатыр мынау астық қоймаларын алып жатыр мынау әлгі мұнайдың екі заводын алып алды қолдарына не болды енді бұл не масқара кімге айту керек кімнен біз күтіп отырмыз көмек иә өзіміз қимылдайтын болсақ көмек түседі алып мемлекеттер бар ақш бар еуроодақ бар егер біз өзіміз қимылдасақ олар көрсе ал енді біз үндемей отыра беретін болсақ қытай келіп бізді экономикалық экспансияға түсіріп ә, түгел кіріп алатын болса айтады енді өздерің ә, келісіңдер ғой соныменен басшыларың қол қойды шарттардың бәрі бар енді не қытайды кінәлайсыңдар деп ертең ақш та одақта соны айтады сондықтан аман қалу үшін қытайдың экспансиясына құл болмау үшін күн болмау үшін шығыңдар басқаратын азаматтар бар жас жігіттер бар орта буын бар шығады біздер енді ақсақалдар ретінде арттарыңда жүрейік қорғайық сендерді не отырсыңдар сондықтан ә, менің мына билікке айтарым егер ашық диалог болмаса ашық алаң жасамаса мына көгілдір экранда бұл сұрақтарды талқыламайтын болса мына менің айтқан үш сұрағымды да, ол үш сұрақ ал бірақ бұндай сұрақ он шақты осының бәрін талқылау керек шешім қабылдау керек тез арада дұрыс жолға түсу керек егер дұрыс жолға түсетін болсақ біздің келешегіміз болады Э, біздің жеріміз бар ол жеріміздің асты бай э, үсті байлығы үстіндегі жеткілікті э, оқыған азаматтарымыз көп мынау шетелде оқып келген мамандарымыз жеткілікті олар бірақ шетелде қалып қызмет істеп жатыр олардың барлықтары бірақ күнде келеді егер бізде дұрыс бет дұрыс болатын болса егер бізде нақты демократия болатын болса соттар жұмыс істейтін болса прокуратура жұмыс істейтін болса заң дұрыс қабылданатын болса парламент жұмыс істей бастаса келеді адам болып кетеміз ертең бір он шақты жылдың ішінде дамыған елдердің ә, санына кіреміз ә, сондай менің сенім халқымызға бар егер халық оянса оянады деп те ойлаймын ұйықтаймыз енді ояныңдар бауырлар жақсы сұхбатыңызға рахмет рахмет саған